हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि पाइथन के अंदर आप पूरा का पूरा एक कैलेंडर लेके आ सकते हैं कैसे आएगा ये देखिए यहाँ पर एक कोड लिखा है आप ये कोड कैलेंडर को इंपोर्ट कराया है और यहाँ पे टीके इंटर ये एक मॉड्यूल मैंने यूज किया है एक पैकेज यूज किया है और यहाँ पे शो कैलेंडर नाम का एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर ये पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है ठीक है अब इसमें हम इसको चलाने से होगा क्या वो समझना है जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ तो रन करते ही हमारे सामने ये कैलेंडर वाली विंडो आ जाती है और यहाँ पूछा जाता है कि आप किस ईयर का कैलेंडर देखना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको 2050 का कैलेंडर देखना है तो यहाँ 2050 एंटर कीजिए और यहाँ शो कैलेंडर पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर 2050 का कैलेंडर पूरा पूरा दिखेगा अब किस महीने में कौन सा दिन होगा क्या होगा कैसे होगा ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है ठीक है अब जैसे मान लीजिए कि हमें 2000 तेईस का या बाईस का कैलेंडर देखना है ठीक है बाईस तो बीत चुका तेईस का देखना है ठीक है तो ये तेईस कर दिया और यहाँ पे इसको शो किया तो यहाँ पे देख सकते हैं